इस वीडियो में देखा गया सभी पात्र एवं घटना एक काल्पनिक है कृपया इसे दिन में ना ले। लेना चाहते हो ले लो भाई समर के जाते हैं देखो वीडियो चुपचाप अबे अबे क्यों हंस रहे हो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और तुम लोग हंस रहे हो oh, no. क्यों हंस रहे हो क्यों हंस रहे हो मैं सर नीचे देखो oh, no. अरे यार ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के आदत हो गया है ना इसलिए गलती से मिस्टेक मैं अभी जाकर यार तुरंत मार मत लगना है ना ठीक है कि नहीं एक नंबर से एक नंबर का ये इतना गंदा क्यों है चपरासी oh, नहीं आया सर चपरासी से क्या मतलब है तुम लोग भी तो सफाई कर सकते हो चपरासी झाड़ू को अपने घर ले गया चपरासी झाड़ू को क्यों ले गया यार चूना पोतने के लिए झाड़ू को ले गया अच्छा ठीक चाक कहाँ गया चार पांच डिब्बा यहाँ पे रखा था ना मैं चौक को भी चपरासी ले गया सर चपरासी चौक का क्या करेगा मैं उसके यहाँ शादी था शादी और चौक का क्या कनेक्शन उसके यहाँ चूना नहीं था तो चौक को पीस के चूना कूता बेचारा अरे यार हाँ उसको सैलरी नहीं दिए थे ना यहाँ को भी सर यस यस आ जाओ अंदर बैठो आप सब पेपर लेके क्यों आए हो सर लॉकडाउन में तो स्कूल बंद था तो एग्जाम है क्या नहीं सर वो अरे रुक रुक रुक बिना पीछे अंदर क्यों आ गया सर गेट तो नहीं है कहाँ का मैं कमी तू भी पेपर लेके आ गया यार लॉकडाउन था स्कूल खुला नहीं और पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी मनाया नहीं इसलिए बुंदू चल लेने आया वाह तुम ही इस प्रयास के सब होशियार हो यार अरे तू नया लग रहा है उठ उठ उठ कृपया अपना परिचय दीजिए अरे बस बस बस इस वीडियो में मैं भी था चल ठीक है चौक ले क्या सर चौक कहाँ है प्रिंसिपाल से चौक मांगेगा सर चौक कहाँ है बता दो मैं लेके जाऊंगा अपराशी नहीं है क्या नहीं सर अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक सर चौक कहाँ है बताओ ना सर अरे यार वैसे तेरा नाम क्या है ना मेरे oh, सर अच्छा कौन से क्लास में पढ़ता है पाँच में अच्छा कौन से गांव से आता है गिसुल गांव से सर अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक सर मेरे को चौक चाहिए अच्छा अच्छा चौक दे यार बुआ लेके जाऊंगा बाबू oh, नहीं सर तो कहाँ से आएगा चौक मैं अपने जेब से पैसा भर भर के स्कूल को चला रहा हूँ मेरा जेब देख मैं कंगाल हो गया हूँ बाबू अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक सर चौक नहीं ठीक है जाओ छुट्टी अच्छा अच्छा ठीक ठीक <laughs>